pouco cales son os proxectos e cales son as obrigas que hai de, de cara aos formatos abertos. Entón, bueno, o primeiro que vamos a tratar un pouco é que é un, que un estándar, non? que é un estándar aberto, e logo imos a correr eh, un pouco por encima eh, que normativas regulan o uso de estándares abertos. ¿no? Entón, bueno, primeiro que imos facer é definición de estándar. Non? Estándar, responde un patrón ou tipo común, que ser unha norma de fabricación eh, ou está fabricado en serie. Isto é, digamos, a definición que ten ao, ao diccionario da Real Academia Galega. ¿no? Básicamente, ven, ven ser ter un estándar nos ponemos de acordo en como se fai unha cousa ou como nos comunicamos, e eso pues, adoptamos como norma. Eh? Basicamente, ven ser unha norma. Para un estándar, pois, falase sempre pois, de estándares oficiais, de estándares de facto, bueno, cada tipo de estándar eh, digamos, definido en su propia, digamos, contexto donde, donde se ¿no? Una forma de, digamos, un acuerdo, principalmente. Entonces, bueno, eh, a nivel definición, ¿qué es un estándar abierto? un ámbito regulatorio que nos movemos más, que digamos aquí en España, ¿no? un estándar abierto, o define eh, a ley 11 2007, que a lei na que se regula como a administración se debe comunicar con nós de forma electrónica, pois indica que un estándar aberto debe tener unha as dúas seguintes condicións. Son simplemente dúas cousas. Que se sea público e que a súa utilización se sea disponible de forma gratuita ou que teña un coste pequeno, basicamente que che custe pois eh, que non se sea discriminatorio o seu uso. E por outro lado, eh, que o uso da, aplicación ou da implementación que falas non estea suxeito o condicionado acaba un dereitos de propiedade intelectual que industrial, que non teñamos que pagar dereitos de autor ou que tampouco temos que pagar patentes ou, o royalties neste ámbito. ¿no? Entón, bueno, a definición de, de estándar aberto é bastante sincera. ¿no? Pero bueno, a hora de facer un recorrido de, de onde ven esta normativa que é a Lei 11 2007, o que nos temos que ir atrase a lei coñecida como a Directiva PSI da Unión Europea que é Public Service Information que é como a administración a nivel de toda Europa se debe comunicar cos cidadanos. Esta lei é unha lei que pues, pois, xa ten, ten bastantes anos, xa no 2003. Sen embargo, as modificacións que incluen xa de forma, digamos, explícita temas de formato dos estándares abertos en punto de vista electrónico, pois aparecen na, nas enmendas do ano 2013. Se había otra normativa que podría esto, pero no, no estaba físicamente en una, una de las directivas. Entonces, bueno, aquí la definición que vemos, eh, tenemos una definición de formato abierto, que, es un, formato que depende de la plataforma, que está disponible a los públicos sin ningún tipo de restricción que impide la reutilización de eh, los documentos. Luego, por otro lado, tenemos un formato, eh, un estándar abierto formal, que aquel que está de forma escrita, que ten unhas especificacións detalladas e que os seus requisitos pois, aseguran unha interoperabilidade. Entón, en base a estas dúas definicións de, de formato aberto e de formato eh, digo, estándar aberto formal, o que nos chega a decir a Unión Europea é que o sector público debe facer os seus documentos disponibles eh, de calquera formato ou linguaxe eh, exista previamente. E debe estar feito unha forma aberta e que ser visible por, eh, por, eh, por máquinas. Entón, bueno, digamos o formato e os metadatos debe estar, se posible, aquí é un pouco o truco que pode ter esta directiva para que cada país a transpoña de unha forma ou outra, eh, na medida do posible, cumplindo os formatos eh, estándares da Unión Europea eh, digamos, na das, das iniciativas recoñece a importancia dos formatos abertos. Eu entendo que cando se fixa esta redacción é para que certos ámbitos onde as comunicacións a día de hoxe non hai estándares abertos disponibles eh, ou, ou de amplo uso, pois aí pois dá pé a que se poida utilizar outros formatos que non son abertos e non, non están permitidos. Entón, bueno, en base a esta directiva, eh, na lei española temos tres tres normativas que quero resaltar no punto de vista de estándares. Primeiro, a Lei 2007, eh, 11-2007, que é basicamente a Lei eh, de acceso electrónico dos ciudadanos e servizos públicos. Esta é a lei xeral, eh, define un pouco o marco normativo. O resto das leis, máis ou menos, eh, que un, o regulamento, o Real Decreto que define o regulamento de Sistema Nacional de Interoperabilidade, que é onde se implementa eh, a realidade desta lei, o que nos die, pois, fai un pouco máis énfase en que vai existir un catálogo, que ese catálogo eh, vai ter un tipo de estándar e regula que exactamente que un estándar aberto. Non? E por outro lado, unha normativa que é bastante recente é unha resolución na que se publica eh, a norma técnica de, da, de, eh, o catálogo de, de estándares. Então, o que imos ver é o desenvolvimento normativo para que hoxe en día podamos decir que o, os, os formatos de documento que imos tratar realmente legalmente son vinculantes. Esta, esta normativa, estas leis, só fan énfase en que os cidadáns temos dereito a comunicarnos con a administración sempre que utilicemos eh, formatos abertos e a administración pública ten que comunicarse con nós como mínimo en formatos abertos, non? en estándares abertos. O cal non di nada de as relacións nosas coas empresas ou na relación de nos entre os cidadáns, simplemente se mete neste ámbito. aquí falamos de que existe o principio de neutralidade tecnológica. Normalmente sempre se utilizan desde o punto de vista de tecnológica, que queremos software privativo, software libre, non, non vamos tomar unha lección, non, realmente o punto de vista da área tecnológica que aparece na lei é que, que con independencia das eleccións tecnolóxicas dos cidadáns, a administración, eh, digamos, deberá utilizar estándares abertos e, eh, no seu caso, de forma complementaria, estándares que se sean de uso generalizado, por os cidadáns. bueno, aquí damos también PEA, uso serializado, siempre pensaba pensa, volvía esta normativa ya pensaba serializados.docs o cosas así que no son estándares abiertos. Pero bueno, vimos ver el normativo realmente vai eh, mover un poco a decir, bueno, realmente lo que deberían cumplir siempre son estándares abiertos. En caso que no haya, pues bueno, no tes otra opción. bueno, a definición ya que comentaba previamente, no de estándar abierto, aparece una ley ahí con un artículo, E logo, bueno, dereitos que temos considerados. Este é un dereito moi interesante do punto de vista de seguro libre. Temos dereito a elixir as aplicacións ou sistemas cos que nos relacionamos co, coa administración pública. A única restricción que temos é que cando nos queiramos relacionar coa administración pública debemos facelo utilizando estándares abertos ou aqueles que se desan de uso realizado. Vale, esta é unha coletita que imos vendo en, en todo o que é a lei. Luego, a efectos de las electrónicas, básicamente que decir que eh, las habilidades, acuerdos de normativas tienen, estándares abiertos, en nuestro caso, aquellos que cesan de uso serializado por los ciudadanos. Bueno, esto, como podemos ir viendo, en esta, siempre se referencias de uso serializado por los ciudadanos. Entonces, bueno, esto es la ley, Cosas serializada, bastantes seriales, y lo que nos indica principalmente es que tenemos dereito a interaccionar coa administración sempre cando utilicemos eh, estándares abertos. A normativa eh, desenvolvese no ano 2010 a través do Real Decreto. E aquí o que sí que nos fai un pouco máis énfase é no que son os estándares aplicables. Sabedes que vais comprimindo a letra, non? Antes teníamos un artigo xero e agora imos tendo... Ah, entón, bueno, enseñar simplemente, non? As administración públicas utilizarán estándares abertos, non? eh, así como, en su caso, y de forma complementaria, ya estamos falando de outra cosa, estándares que sean socializados. Eh, o seto de garantía e independencia na elección de alternativas tecnolóxicas das cidadáns. ¿no? Os documentos e servizos a disposición dos cidadáns ou outras administracións, tamén temos xa outras administración con unha casa así, estarán, aquí hai unha diferencia importante no regulamento, como mínimo disponibles mediante estándares abertos. Entón, xa o regulamento nos obriga veamos aquí como mínimo, estén en estándares de datos. Non é simplemente que podo poñer en estándares de uso serializado. Estándares de uso serializado. Non, estamos falando que como mínimo ten que estar en estándares de datos. E logo, pois, eh, o objetivo este emite a discriminación dos ciudadanos por razón da súa elección tecnolóxica. Que utilice unha tecnoloxía, sea, pois, por exemplo, utilice no Linux e por outro lado utilice Windows, debería ser independiente para la administración, debería darme soporte para, para poder eh, utilizarlo. Siempre utilizo un estándar abierto. ¿no? O uso en exclusiva un estándar abierto, sen que se ofrece unha alternativa basada no estándar aberto, se limitarán aquelas circunstancias nas que non se dispoña dun estándar aberto que satisfaga a funcionalidade satisfeita polo estándar non aberto. Está dicindo que o uso de estándares eh, non abertos son, son aqueles casos non que non sexa unha alternativa válida ou un estándar aberto existente. Por tanto, se temos unha alternativa válida e estándar aberto, a administración pública deberá pois, promover a normalización con fin de facilitar, facilitar a disponibilidad de estándares abertos. Entón, bueno, vemos que o desenvolvemento normativo danos unha serie de dereitos os que as, as persoas que usamos estándares abertos. E máis, esta legislación daría nos pé que nos podíamos existirá unha administración que queremos comunicarnos con ela en estándares abertos, por exemplo, aquí na Universidade da Coruña, ou a Xunta de Galicia, ou a un Concello, é dicir, estas mandando nun, nun formato doc, este formato doc, pois, non é un estándar aberto e non o podería abrir. Xa falaremos un pouco do DocX, un pouco, que é outra cousa, pero bueno. Entón, bueno, este regulamento que nos fala é establece que se chama catálogo de estándares abertos esta normativa do ano 2010 di vai a haber un catálogo de estándares abertos. Claro, non escribe, simplemente indica como se fai para como debe regularse este catálogo de estándares abertos, eh, que debe ter unha carta de especificación formalizada, que non debe ter coste de acceso, e logo, bueno, eh, características que deben cumplir estes, estes estándares. Aquí un tema interesante que en casos y ciudadanos podrán ver si las aplicaciones de sistemas para relaciones con esa públicas pública de esas normas. Se entretan y utilicen estándares abiertos. Entonces, bueno, dice que hay un catálogo, entonces tenemos que esperar a finales de 2012 para tener, ese catálogo. ¿no? Entonces, este catálogo es un documento que básicamente la normativa de que las administraciones, eh, todas las administraciones deben tener una lista de estándares aportados, eh, dentro de esa normativa, pues debe recoger los estándares necesarios para eh, interoperabilidad, básicamente para comunicarse con los ciudadanos y eh, comunicarse, digamos, con otras administraciones. Entonces, bueno, ahí aparecerán los estándares en esa tabla, aquellos que están admitidos y aquellos que están en tabla. Esta es la normativa de los estándares. se seleccionará entre los establecidos de cada norma, pues esto lo tengo que hacer una administración. Esto se ha ido a finales de 2012, de diciembre. Entón, nese momento se indica que as administracións públicas deben definir que estándares utilizan. Teñe un catálogo disponible que eh, publica, eh, se publica na web, creo que o Ministerio de Administracións Públicas, eh, non sei como se estamos a agora. Entón, aí aparece esa lista de estándares. Eh, unha administración pública teria que decir, eu vou traballar desta lista de estándares que me das, pois con este, con este, con este, decir que traballo con todos. Sería un opción que te bueno, no non estudiei cando se este, desenvolvido este, porque realmente deberían que indicar y publicar que son a su lista de estándares eh, publicados, pero bueno. Entonces, bueno, indícase que publicarás en nuestra establecido normativa los estándares seleccionados para servicios, trámites que pueden exposición los ciudadanos. No son solo formatos de fichero, eh? tema de formatos de GIS, eh, formatos de firma electrónica, o ya de XML de comunicación entre administraciones, los formatos de vídeo, hay de todo. Bueno. Eh, poderán utilizar outros formatos cando existan particularidades que os justifiquen. Unha palabra, utilizar un formato que non este aí en que está justificado e motivado. Entón, bueno, este é un exemplo dunha entrada de, de ese listado, de ese catálogo, non? Basicamente, categoría, formato de fichero, imaxes ou texto. Que o nome do estando, por si, soe, el 16300, 2006 ou así. Este é o formato eh, Open, eh, Open Document Format, ODF, que o que bueno, está impulsado por, digamos, se utilizan case todos os programas libres, ¿no? tanto LibreOffice como OpenOffice. ¿no? Hai moitas ferramentas eh, máis. É un formato aberto que está aceptado a partir da versión .0. Eh, ten extensión, pues, .dt, .ds, .dp e .dg. ¿no? Nos asocia sempre as extensións das aplicacións en LibreOffice. Outro estándar reconhecido como aberto neste catálogo, que se deu un pouco de polémica, é o formato Strict Open, eh, open XML, que é outro ISO, como víamos no anterior caso, un ISO do ano 2012. No? É basicamente o formato que promoveu Microsoft, que tivo moita polémica no seu momento aprobado por iso, eh, de cara a ser reconhecido como un estándar. Unha cosa moi importante é que cando se recoñece este estándar dentro de, do catálogo de, de estándares abertos, faise, bueno, aparece, o que pasa que logo as entrapeñeros vos poden dicir, non, o formato X é un formato estándar aberto, está reconhecido para utilizar nas administracións públicas. Sí, está admitido. A versión mínima aceptada é a 2012. É a versión non, que está, non está aceptado Open XML eh, en global, está eh, aceptado OpenXML súa versión estricta. Vale. Normalmente se, calquera persoa é usuaria de Microsoft Word, por ser un exemplo de software, en non ten a última versión non será capaz de escribir un documento con este formato. A versión estricta está soportada no Office 2000, un análisis que tenía que feito, ¿no? Está soportada por fabricante, por fabricante de Microsoft dende ano 2010 en modo lectura. Tron. Entón, hai unha ferramenta capaz de ler documentos que, este, que estean eh, implementados ou no formato open, eh, open versión estricta. Pero non hai ninguna ferramenta que sexa capaz de escribirlos. Vale, no ano 2013 Microsoft sacou su nueva nova versión da suite automática que ten soporte ese formato. Y a día de hoxe é a única ferramenta que ten soporte para este estándar unha única ferramenta e un único fabricante. Normalmente falamos de estándares cando a cousa empea a utilizar máis que un. Non? De todas formas, bueno, eh, veremos logo, supoño na charla pouco que tamén se está en o mundo libre dando soporte por interoperabilidade con estes formatos que podemos considerarlos abertos, probablemente esta implementación dun punto de vista formal se sea un formato aberto, se non fora non, non aceptarían as versións antiguas e transaccionales que tiñan incluso blogs binarios embebidos que os permitían nas filas de cálculo. Non? Bueno, un análisis desde un punto de vista de que formato elegir, pois pues bueno, Open Document está soportado por múltiples ferramentas. Pois pues calquer editor de software libre utilice este para, para textos, pois pues probablemente, pois tanto de KDE como pero para Import tamén non soporta, LibreOffice, OpenOffice, utilizan ferramentas privativas como Google Docs, WebOTF, incluso Microsoft Office en súas últimas versións, o soporta nas antigas a través dun plan. Entón, calquera persoa con o seu editor pode traballar con este formato. Entón, bueno, ah, sí. Entón, bueno, eso é un pouco do punto de vista do catálogo de estándares. Existe unha serie de estándares, en o caso de aquí temos alguna polémica. ¿no? A nivel de Galicia, non? cando transponemos esta directiva, pues, pois, bueno, vemos que a normativa galega é bastante parecida a estatal. Non? Existe un decreto do ano 2011 no que a xente de Galicia, pois bueno, ven a replicar un pouco que está na normativa estatal. Non? Indícase, pois, eh, entregarase estándares abertos de forma complementaria estándares de uso generalizado, eh, evitarase a discriminación dos cidadáns por razón da súa escola tecnolóxica, os documentos e servicios estarán sempre disponibles como mínimo mediante estándares abertos, entón, bueno, temos xa ah, un documento que temos na web da Xunta de Galicia, e que está en punto 2, temos a capacidade de decir, mira, vostedes unha regulación que di que vosas páxinas web queres cumplir isto, entón, podes pedir que vos eh, acheguen a través de estandarizados. No momento que se aplicou, aplicou esta normativa non estaba aplicado todo, aprobado todo o catálogo, así que, bueno, no seu momento a definición de estandarizados pues, podía ser máis subtemeis, pero agora realmente está definido, non? E finalmente, pues, bueno, Eh, evitamos la discriminación tanto la la tecnológica los documentos, servicios electrónicos y aplicaciones, aparecen aquí explícitamente. Como digamos que una página web debería ser interoperable, a través de estándares. Otra cosa es que intente acceder a la propia página web a algún servicio y seguramente pues, no funciona. El agua que era caso, pues bueno, podemos escoger como nos relacionamos, siempre ha cuando utilizando estándares abiertos deseo caso a pilotos que se han eh, señalizado por la ciudadanía. Bueno, vemos ahí que ten siempre esa opción para caso de tal. y luego indícase que para facilitar la a de las administraciones públicas, a guía de políticas web contiene una relación de estándares abiertos deseo caso, complementarios aplicables. Dísenos que existirá pues, una guía. Esta es una guía que, eh, está disponible en internet, ¿no? é unha guía de uso interno que está publicada para, para cumplir, digamos, que esa normativa que está publicada con data anterior a... Vale. E que se beneficia esa, esa guía? Pois se recogen recomendacións de como debe ser, digamos, os documentos que se publiquen de forma para descarga na página web da Xunta Galega, ¿no? Aparece como documentos editables, pois pues aparece o ODF e tamén aparece el RTF. Mm, al final, bueno, el RTF é un formato bastante básico, entón, bueno, un pouco Vale. Como formato de documento non editable, falamos do PDF a versión ISO 32000. Hai un tema curioso co tema dos PDFs. Un pode decir, o PDF sempre é un formato estándar. Sí. Hai un estándar eh, aprobado. Pero que pasa? Para uso como estándar aberto, eh, un punto PDF pode ter extensións privativas de de Adobe que no me estén soportando Sobre todo hay casos donde los formularios que tienen otros tipos de validación en ciertas operaciones que no son consideradas dentro del catálogo de, estándares como válidas. entonces bueno, hay que tener cuidado siempre sempre decimos, é un PDF. si el PDF abre una unha ferramenta libre, probablemente puedo decir que sí, cumple todo el estándar. hay cosas que no están implementadas, los estándares, las ferramentas libres, así que, bueno, ahí hay carencias. Pero bueno, en ellas será isto, vamos a decir, que se unha cousa a agradable ao ambiente ou a ocular, pois é máis probable que non cumpla el estándar. El estándar que considerar más agora. Para imaxes, pois, recomendanse seguir, PNGs, JPG, SVG, Y E logo, no ámbito do vídeo, aí sí que, por exemplo, había de la Universidad de Galicia eh, recomenda, así como para descarga, recomenda entregar os formatos de videográficos abertos, etc eh, Orbis eh, e o CLAT tamén, eh, o eh, eh, GV para vídeo, en, coa codificación de Conteora. Cando fala de, por exemplo, streaming, o que se recomenda é como ferramenta máis utilizada eh, o FDV para ver streaming, e logo tamén, eh, pois, tamén poñer a disposición os formatos de MP3 porque son de amplio uso, entón, bueno, o que se recomendaría neste caso sería que que pusiera o GG e o MP3 para que a xente pudera utilizar, porque moitos produtores non os soportan. E logo en formatos, pois, en códex de vídeo, pois sí que aparecen, pois, podes utilizar H264, que son distintos formatos que, bueno, non son libres, teñen implementación libre, pero teñen patentes ocultas, entón, bueno, é outra problemática. Entón, bueno, isto venía antes, entón, bueno, a recomendación en canto a formatos a utilizar, eh, para entrar un pouco en tempo na presentación, eh, utilizar o formato OpenDoc nos documentos, e xa que vos que o formato XML é recomendable ou é un estándar aberto, pero decir, pues, hai unha, só hai unha implementación, e non teño ganas de adquirir a última versión do sistema operativo. Ou, por exemplo, se pensamos unha entidade pública que queira dar soporte a ese formato aberto, o que teria que facer agora mesmo é todas as instalacións de incluso enfoques que ten, se ten todavía software privativo, estaría obligado a actualizar a última versión para poder dar soporte a ese nuevo estándar abierto. Por lo tanto, no sería muy recomendable que alguén dea soporte a ese formato, porque quere decir que ten que ter lo día todas as súas eh, instalacións do sistema operativo de Microsoft, pero é eh, suite Bueno, se tedes alguma pregunta, dúbida, Bueno, esta grabación está su licencia Creative Commons by Attribution así que bueno, xa que lo volverá a consultar, xa queda grabada, no tiene que grabar nada más. Alguna dúbida, consulta? Sí, tengo unha. A versión esta de Office que, que comentas, a última que soporta sí. o estándar, utilizado de forma predeterminada ou ten un usuario que hacer algo... Non son usuario esa versión. Pues yo sabía. sabías, <laughs> entón, a ver, eu tengo mirando este tempo, El y Entonces, entonces eu seguir no más o menos esas noticias. Era un poco cachondeo porque cuando aprobaron un estándar, dijeron que, bueno, iban han Eh, creo que la propuesta inicial era para, digamos, a, eh, la década anterior, pero el soporte de esta edad, tardaron como otra versión de Office. Para la versión 2010 todo poder escribir, creo, Y no fueron capaces. Pues bueno, debe ser un estándar muy complicado de implementar distribuido es tan difícil. Pero bueno, por defecto creo que sigue ganando el doc todavía. Sí. Bueno, DocX. No, por defecto gana el DocX. DocX, pero no sé si es la DocX o no. No sé. Yo tampoco sé. Non me sorprendería, pero bueno, volver a buscar. Ese que cachondeo era que o estándar non estaba soportado por ninguén. Entón era un estándar aprobado sen ninguna implementación no seu momento. Non sei como facían os formatos. O para de los Sí. <laughs> Seguimos ahora con Japón